छोटी मॉडल भाई ले गए थे घर पे नहीं नीचे थी अबे मैं जिम गया मनोज भाई को पूछ एक बजे गया था रात को पूछता हूँ अभी हाँ पूछ ले माँ कसम गया था माँ कसम तो झूठ दे लूंगा पॉइंट है गया था गया था ओए मेरे साइड से आया अबे ये कैम कर रहे बस तगड़ा हाँ मेरी जान अरे ऑल करने दे आमिर रुक गिरा इसको बोल के फायदा नहीं अरे फक 138 ऑल पे कर ऑल पे आमिर जान नाइस नाइस 55 है रीलोडिंग गोब्लिन आ रहे मतलब क्या था आमिर जान अबे हाँ रुक जा अरे अरे हेक्टर तो गॉब्लिन नहीं है समझ मैं कहया जल्दी आ यार माइटी आया बे पीछे जा रहा हूँ श्रेया जी हाय आशीष सिंपिंग मत करना भाई हेक्टर तू दोनों मेरे पे तू कर क्या रहा है मेरे को ये बता आ रहा हूँ तेरे पास ए जंप फिश करके आया पीछे से अबे एक एचपी मार दे इसको अबे यार गोली खत्म हो गई थी मेरी एक्टर की गन फाड़ दी अबे अबे वो कर दिया इधर है watch out nice cover bay I got supplies मेरे पास आया पीछे भागना हूं साले को पता था रुक पीछे से आ रहे हैं सयम भाई ठीक है तो, सयम एक एचपी है साइड है अरे इधर ही बैठे है भागेगा दोनों गए दोनों गए अरे अरे अरे अरे अबे यार भाई गलत गाली देगा मल्टी एक एचपी है अरे क्या है मेरे ऊपर से वो भी एक एचपी वो भी एक एचपी <laughs> हां मेरी जान बेटा यार आया अरे क्या वापस आ यार यार यार लड़ क्या कर रहा थोड़ा सा स्वयं फुल हो गया अरे फायर छोड़ दी इस पे तूने मारा ही नहीं क्या मैं फायर छोड़ दिया नहीं नहीं नहीं एडब्ल्यूएम चलाया था इसे तूने फिश तूने फिश खाया कौन नहीं किसी से हुआ ये नेट कर रहा है बे तो अरे यार ये हगा भी बे हगा ये वाला क्या हगा एक तो दस है भाई ये बीच में बीच में आएगा यूपीआई आईडी चेक है मेरे ओवरले में लगी हुई है गाइस दिया इस पर डैमेज हाँ हाँ जा जा या एक एच पी है एक एच पी है नाइस मिड कर से थोड़ा लो दिया उसको कोई नहीं कोई नहीं मैं तो कैम कर रहा हूँ गया बेचारा अरे भाई इस टाइम बोलता उससे वाइटलेस है हम उसको टीडीएम के टिप्स एंड ट्रिक दे रहा The blue team is in the lead. अबे यार अबे यार लोग मार दिया मार दिया लो जल्दी आ गया आ गया आ गया पुश मार दिया उसको माइट ऊपर से हां कोई नहीं मैं हीरो जाऊंगा हीरो हो जाओ जाओ जाओ इश <laughs> ओ भाई स्वयं भाग गए नहीं वो कूद गया है ना उसको पड़ गई गलत वाली नाइस अरे 1 एचपी अरे एक एचपी से हम लेफ्ट में 90 बैंड चू मार दिया एक एचपी है भी गया Half of the match is over. bichara. <laughs> The Blue team is in the lead. Love forever actor भैया. Hi Sid. अरे मैं थोड़ा हागा चौक पोजीशन में था ग्लेशियर चमका दिया सारा पैन मारने का मन कर रहा है पर पैन है नहीं मारते क्या हमें मेरे पे भी नहीं है फिश टफ होगा मैं माना इधर ही बैठा है क्या अरे क्या लैग अरे लोल एक गोली लगी गलती से हम्म एक एचपी राइट पे माइटी एक एचपी इधर ही है राइट पे एक एचपी माइटी जा मार दे मार दिया मार दिया इसको तो कहाँ पे ठी भाई भाई ओ स्वयं गलत डी एक्सपायर्ड कुछ कर रहा मतलब आने दे आने दे आने दे करे करे करे चूती किधर चल जाता है तू तेरे पास आया था मैं भाई पागल है क्या थोड़ा राइट से देखा कर क्लोज आके क्यों देख रहा है देखा मैं माइटी आ रहा है इसलिए भाग गया अबे रुक जा रहा हूं अरे मेरे को हवा में हेडशॉट दे दे रे वाह है एक एचपी दोनों लो हैं थोड़े थोड़े तब हो गए रह गए हिल आ ही नहीं रहा तो। का है पता नहीं समझ नहीं रहा ओए फक आईडी पे आ गया रहेगा ना Killing spree for the red team. 45 को स्टार्ट है हो जाएगा ये मैच छी बे एट में है एक बंदा ग्रेट यू आर इसको दे दिया अबे ये कहां से आया लेफ्ट पे से बीच में बीच में बीच में मार दिया नाइस हम्म। nice. देख लूंगा क्रॉसिंग अरे यार मेरे पीछे भागने में थोड़ा लेट हो गया यार चलो गाइस अब इसके बाद too serious tournament game play पैंच ओए नीचे से मार रहा ओए मर जाता ना खत्म था वे 90 का है ये right target down last point need से लेते नीड से लेते blue team victory let's go easy 20 20 kill दोनों के फिर भी एमवी 1 <laughs>